यो भिडियो रहेको छ लमजुङ जिल्ला करापुटार दरगाउँटार र भोर्लेटार भन्ने गाउँको भिडियो बनाएको छु मैले यो ठाउँको नाम सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले यदि नाम सुन्नुभएको छैन देख्नुभएको छैन भने आउनुहोस् अब सँगै घुम्न जाउँ म पोखराबाट जाँदैछु पोखराबाट तालचोक जाने र तालचोकबाट देब्रे लागेर हामी बेगनास ताललाई देउरे र रूपा ताललाई दाहिने पारेर बिच बाटोबाट जानुपर्छ बेगनास तालबाट अलिकति अगाडि लागेपछि तलमाथि जाने दुईवटा बाटो रहेको छ सहिद इन्दिरा तिवारी स्मृति गेट छ माथि उक्त बाटो नलागि तल लाग्नुपर्छ म कन्फ्युज भएर माथि धेरै माथि पुगेछु र फर्किनु पर्यो नेपालन सहकारी लिमिटेड बेगनास तालबाट माथि लागेपछि बाटो यस्तो राम्रो छ कि यो बाटो सधैँ बाइकमा हिँडौँ जस्तो लाग्ने वरिपरि जङ्गल बिचमा पिच भएको सफा राम्रो बाटो एकान्त चराहरूको आवाज सुन्दै जान पाइन्छ waterfall hello hello hello hello hello hello hello यो बाटो बाइकमा हिँड्दा कति बेला करापुटार आइपुगेछु थाहा नै भएन माथि खोला पुल तरेर गएपछि करापुटार गाउँ प्रवेश गरिन्छ करापुटार गाउँ उस्तै राम्रो रहेछ प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण धान खेतका लागि फराकिलो खेतहरू सबै खेतमा धान लगाइएको साहुन महिना भएर होला चारैतिर हरियाली पोखरादेखि पराबुटार गाउँसम्म बिच भए तापनि उक्त गाउँमा भने बीज भइसकेको रहेनछ